سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر سر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سرد افتخار ایرانی در سراسر جهان است امیهن تو بیش از هفت هزار سال پیشنه تمدن داری چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند اما چرا تاریخ قارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شوار روزانه تو باشد این سالنامه برترین و بهترین سرد افتخار ایرانی در سراسر جهان